Peggy 18こんなとこまで作り込んでんだみたいな堂々それ以上の怖いパートは必ずある Beautiful yet terrifying 恐ろしく美しい村イーさんの全てを描ききる作品 まあ、バイオセブン作った時にそのイーサンってキャラクターはある種プレイヤーのカメラそのものみたいなこう無色透明なキャラクターとして最初考えてたんですけどやっぱりこう一本ゲームとして完成させてみるとそれでもやっぱイーサン・ウィンターズってキャラクターに我々自身もすごい愛着が生まれててやっぱりその彼のその後ってどうなるんだろうみたいな彼の物語って今後どうなっていくんだろうっていうのはやっぱり僕ら自身もやっぱり知りたくなったんですよね。 まあ、それでやっぱりその続きの作品作るとしたらやっぱ主人公は A さん以外に考えられないだろうなと思ってそれはかなり早い段階で決まったと思ってますね。ヴィレッジでは当たり前ですけどセブンと同じか同等、それ以上の怖いパートは必ずあるんですけれども、まあそこだけではなくて、まあファースト PV 見てもらったらわかると思うんですけど、かなり光源設計がセブンとは打って変わって、恐ろしく美しい村というのをビジュアルの we are really proud of how Resident Evil 7 turned out. So we took elements from that title and really grew them in scale for Resident Evil Village. Not only did we up the graphics and elements of survival horror, but we focused on making the world and the atmosphere all around it feel both beautiful yet terrifying. まあ、ンになってこれは本当に怖いのかっていうのを、まあ、一つずつデザインですね見てた時に一旦過去のロジックを忘れて恐怖のためにも本当に自分たちで考えて一歩ずつやってったっていう感じですね。それに比べてヴィレッジはもう少しキャッチーで、えーとまあ、親しみやすいというかそっちのデザイン路線を今回多く入れるようには心がけましたビジュアルの美しさとかその本当の意味での作り込みってところは AD の 高野を本当信頼してるのでもう彼に一任はしてるんですけどやっぱりディレクターとしてはそのエモーショナルな瞬間はどこなんだろうとかやっぱりそのタイミングで与えたいフィールその恐ろしさなのか美しさなのかあるいはなんか残酷さとか他のフィールなのかやっぱそこを考えてじゃあそれを実現するための絵作りをしてくれよとかいうのは僕の役割だと思ってるので、まあ、一つの村っていうとやっぱ まあ、なんか小さなイメージ持つような人もいるとは思うんですけど実際今ヴィレッジ見るともう遠くの円形までもうすごいやっぱりリアリティで作り込んでたりとかもう向こうの山の向こうまでめっちゃ綺麗に作ってるみたいな感じでものすごい広がりを感じる舞台として今背景ってできてるんでやっぱそこは実際に自分で歩いてみてわすげえこんなとこも行けるんだとかこんなスポットあるんだとかこんなとこまで作り込んでんだみたいなっていうのは主観視点でこう見てほしいですね。 自分ならではのプレーっていうのがどれだけできるかっていうところを意識してるんですよね。その自分でその困難に対して工夫して立ち向かっていって攻略していくっていう、まあ、そういったプレーの幅っていうのはセブンからかなり意識して広げていますなのでやっぱりそこは是非自分自身でプレーしてその試行錯誤してやっぱり実際にプレーして体験してほしいなとバイオハザードってやっぱりそのプレーする ホラー映画だと思ってるので、うん、そこは実際プレイしてほしいです。The first person perspective works really well to draw you into the world we've created. You want to take your time to fully explore the detailed environments and the fully designed set pieces. The only way that you could make it any more immersive, I guess, is to scan yourself and put yourself in the game. Where did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, I only work with professionals. But the forest greeted them with a dark, cold silence, the bushes empty, and into the forest deep. What is it with that creepy story? It's just a local tale. まあ、絵本を使った理由はですね、すごく いろんなバラエティに富んだ作品になる商品になるなぁと思ってたんですね。まあ一番良くないのって結構やっぱりいろんな素材が出た後にまとまりきらずにお客さんが何だったんだろうってなっちゃうのが一番まずくて、まあそこでどんなバラエティなものが飛んできたとしても、もうあたかもすごくいろんなバラエティあるものが一つの書物に収まってるかのような、まあちょっとできたらなと思って考えてました。You really need to play the Resident Evil games to get the full experience. All the little touches and ideas that the designers add are fully realized and come together once you make it through the entire game. 僕はそうですね、ヴィレッジは、うん。僕はやっぱりそうですね、イーサンっていう一人の人間の物語を リーさんっていうそのキャラクターの一つの、うん、すべ、うん、イーサンのべてを描ききる作品だと思ってますね。うん、やっぱりその僕もセブンで作り出したイーサン・ウィンターズっていうのを最後まで見届けたいと。うん。それがヴィレッジの一つの軸かなと。